работы? Нет, она Как я скучаю. вечного тая Кусочек рая Скажу тебе, я не тая Мне снится ночью Паттайя И знает точно Паттайя Как я скучаю, как я сопы сон И лазурный прибой умолк Волны, как птицы Пальмы спрятали ветер шальной Слон кивает в ответ головой И девчонки ходят за мной Можно влюбиться Снится ночью батарея И знает точно батарея Как я скучаю Скажу тебе, я не тая Мне снится ночью батарея Я знаю точно батарея Кусочек рая Скажу тебе, я не Паттайя Мне снится ночью Паттайя И знает точно Паттайя Как я скучаю